ჩემს ხაძვარც მე მინდა ერთი ატარა ლექსი ფესავ თქვა ვაშ შეგენაცვა მიდი ბაბა ვაშ შავა და ცხოვრდა ბუნებაში და იქიდან რა ქვეცა ჩემზა აბა მოიცა მაურაგება იქიდან წერდა ძირფასო მეგობრებო რასაც ვაშა მოდიოდა თიდან გზამდე ჩამოიარა და კულა გზარელი გეთოთინებათ მოჭდავე შეხვდა და უთხრა გაგორილი ვა გეთოთინება რა ბატონო ლუკა საიტი მე მგზავრები და თბილისში მივდივართ პატარა გროშები მინდა ავიღო მე და ჩემი ძმა ბაჩანა პეტერბურგში მივდივართ სასწავლებლათაო და რა მოივლი მე მნახეო იმან ბილეთი გაყიდა ჭიდაობაზე და მოხჩა შეკრა და მისცა ბულიზო წადი ისწავლეო და ჩამოვიდა იქიდან ქალაბნებიანი ვაჟა და მივიდა ილიასთან მაშინ იმ დროისთვის ილია იყო წერალი და დიდი ადამიანი და თანაც გაზეთი გამოდიოდა ივერია და ივერის რედაქტორი იყო და უშუალოდ მაგას უნდა წეკითხა ის ლექსები და მაშინ დიდი კაცისთვის უცხებ პატარა ყმაწვილო რა ყმაწვილო და ვაჟას უთხრა რომ ყმაწვილო აბა თქვენი ნაწერი მაჩვენე რა მოგიტანიაო მიაწოდა ხმელი ციფერი ალუ და ქეთელაური ნუკრის ნამბავი და სტუმართ მასპინძელი როცა იკითხა და ამ დროს გაიღო კარები და შამოდის აკაკის წერეთელი და მიუტრია და ილიამ და უთხრა რომ აკაკიო დრო არის ჩვენი ხელით კალამი დაუთმოთ ამ კაცსაო მართლა არციაო და მართლა რა წავიდა რაშა სარკარში და აკაკის წერეთელმა წაიკითხა იმისი ნაწარმოებები აქედან წერილი მისწერა მეგობრებო ეხლა მარწყობ სხვა კილო აქვს ახალ სოფელ სხვა კახე და დასავლეთ სხვა და სხვა კილო და ის უცხო ფშაველი იყო და კილო ეკრებოდა მძიულური და მისწერა ასეთი სიტყვა ენაზე გიწურა ფშაველო გოსანო მაღალ ცისავო თუმცა კი მარგალიც გვითესავ კითხველი ამას ვიკისავ ჩემი გადმოსახედიდან მეse გამოიტანე თან აქო და თან აზაგა მაგრამ როცა მარგალიტი უწოდა აქო რომ მივიდა ჩარგალში ეს ლექსი და მაშინ თქო ვაჟამ მე მაშინ ვაჟა არ ამყოფილ ვარ თუ შენ სამაგერო პასუხი არ გაგცეო აიღო წერილი აბა მიდი papa აიღო წერილი ასე დაადო სათავრად დაგვიანებული პასუხი აკაკის აჰა ბევრი ვიფიქრე ძალიან თუ რა პასუხი გამეცა შენ თვით ხცოვანა მოგოსთანო დღეს თავ ფიქრობდი გამეცა რომ დავაპირე სიტყვის ხმა უცებ თავზარი დამეცა შეძის მოძღვრილი სიტყვები ერიდან მომწდა გამექცა მარგალიტაბის პრობელი ენა ხმარობდა ზღოდა და როცა მარგალიტოს წესა ან დავაგებ ყორე და სწორედ ის არის რაც არის სწორები მოვაშოროდა ამას ამობდა დაიცა ამას ამობდა მოწაბე ცხოვრთ ამ ხელი თვალისა და ენა მთისა სიმკისით გზავსა კლდისა თალისა მე არცერთ კილოს არ წუნობ ამა ხო კილო დაწუნდა მე არც ერთ კილოს არ წუნობ თუკია ქართველ გვარისა მოთაყვანე ვარ ყოველის იმად კბილსა წარისა გურს მისვენია ხატა და ენა მთისა და ბარისა ხატა გავს სალოცავ ხატას ძელ სამშობლო თავისა აქაც რომ ქართველები ვართ ყავილი აქაც ყავისა ნუ შეშინდებით არ გავლებთ თიდან ყირილი ხარისა ივნისი 1913 წელი ლუკარაზიკაშვილი გარდა